माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल आपुला तू एक देव करून खावा आपुला तू एक देव देव करून खावा तू एक देव करून खावा आपुला तू एक देव देव तेरे बिना जीवा सुखो हे तेरे बिना जीवा बिना जीवा सुख नोने तेरे बिना जीवा सुख नोने हे माई के दुखाची जनिती हे रति माई के दुखा जनिती हे रती माई के दुखाची जनिती हे रति माई के दुखाची जनिती नाही आदि अंति अवसार नाही आदि अंति अवसार अविनाश करी अमूल्या अविनाश करे अमूल्या अविनाश करी अपुलिया अविनाश करे अमूल्या अभिमना से गोविंदा अभिमना से गोविंदा अभिमना से गोविंदा तेरती माई के दुखाती जनती रति माई के दुखाते जन हे रति माई के दुखाते जन हे रति माई के दुखाते जन नाही आदि अनंत अवसार माझी अपार तुम्हारे माझी अपार संगीत विचारक